欢迎收看布吉 TV 之义工坊，我是布雷诺。那继上次的马克一号的纸模型后，今天我们就来带大家做马克二号的模型。如果你对马克一号的模型有兴趣的话，可以看上一集的影片哦。那我们开始吧。 感谢你今天的收看，喜欢我的影片的话，请记得按赞或是订阅本频道，而我们也有 Facebook 和 Instagram，可以去浏览观看哦。如果你对钢铁人的纸模型有兴趣或是有任何问题的话，都可以在底下留言或寄 email 给我。那我们今天的马克二号的制作影片就到这里，我们下次再见喽，拜拜。